Доброго ранку. Доброго ранку всім. Е, знову, як завжди, радий вітати вас на нашому каналі. І, як завжди, це вже наші традиційні щоденники бурси. Сьогодні, як завжди, субота. Я, як завжди, їду на наше стрільбище, на тренувальну базу ССК Практика. І сьогодні зі мною гості Микола Біллер з славного місця Каменець подольський колишньої Кам'янець-Подольської губернії, Ось, який приїхав е, подивитися, як це все у нас відбувається, і можливо. Відкривати перейняти наш... досвід. Да, перейняти досвід і подумати, про вступ до клубу та відкриття регіонального відділення у себе. Ну, Що приємно. Про нас знають, ростемо. І ну, насправді це дуже дуже тішить. Але менше з тим. Е, Сьогодні у Бурси буде досить незвичний день. Сьогодні в них в них е, перше контрольне заняття. Вони будуть показувати, чого вони навчилися за цей час, і, власне кажучи, який у них відбувся е, прогрес у навичках, е, які лишилися прогалини і так далі. Трохи хвилюючий момент, ну нікого не виженуть, але приймають у них е, це контрольне заняття не ті інструктори, які ними займалися. Тобто не буду приймати ні я, ні Олег Даценко, будуть інші наші тренера, е, колишні випускники бурси, які, власне кажучи, і будуть у них е, ну, приймати це заняття і дивитися, як вони займалися. Для чого це робиться? Ем, наш клуб намагається підтримувати певні стандарти і ем, особливо там прискіпливо відноситься до цього проєкту Стрілецька бурса у плані е, навчання стрільців. І тому дуже важливо, по-перше, об'єктивно перевіряти прогрес або його відсутність. А, а по-друге, ну, ми хочемо, щоб ем, диплом стрілецького курсу це був такий своєрідний атестат якості. Да? Тобто стрілець, який пройшов стрілецьку курсу, він і однозначно безпечний, однозначно вміє е, поводитися зі зброєю, але і здатен демонструвати непогані результати на змаганнях. Оскільки стрілецька курса це ну, такий саме. Спортивний проєктів. Хоча він буде корисний і будь-якому власнику рушниці, який хоче ну, всерйоз її опанувати. І тому ми перевіряємо випускників, тому насправді. Не відбувається так, що кожен, хто прослухав курс, е, отримує сертифікат. Ні. В минулому році дві людини, які повністю, майже повністю були слухачами бурси. Там декілька вони тем пропустили, але які, на наш погляд, не дотягнули до встановлених встановленої планки, вони отримали лише ну, сертифікат про проходження бурси, але ну, де-факто не отримали диплом. Тому що, тому що, тому що, тому що потрібно завжди підтримувати той рівень, який ти заявив. Ось, але насправді все не так трагічно, все не так суворо. Е, як це буде відбуватися, дивіться далі. уважаемый руководитель бурс, и как вы? Чё? Переживаете за своих питомцев? Нет. Почему? А смысл? Ноль сорок два. Каждого делим на 4 части. Как всегда, суровая. Решил заниматься расчлененкой после не определяйте вы сами. Ну, кому как а если добавить Диагональ... перекись, то можно сделать пенную вечеринку. И как оно? Холодно. Мажут они, мажут. Мажут, да нервничают слишком много, слишком много. Накрутили их, да? Так кто там их крутил? Суровые инструктора. Серега всех напугал, серьезно. Ты а, что, он ну. сказал, что он Сергей Анатольевич? Давай, работай. Нервничаешь? Нету сил на нервы. А что касается общего, эм, общего уровня. Акцентируйтесь, пожалуйста, вы уже все перешли на динамику. У вас дальше начинается уже каждого года улучшается, все подсыхает, и у вас начинается прикрепляться. У вас будут сложные беговые упражнения, скоростные. И там навыки владения ружьем в движении очень важны. Это даже не вера, а твердое осознание того, что мы их готовили на совесть. Поэтому они вести не могут.